浪姐两人设曝光，那英绝对 C 位，张柏芝颜值担当，周笔畅成万人宠。近日，网络上流传出一份第二季《乘风破浪的姐姐》的人设剪辑点：那英中年叛逆绝对 C 位，张柏芝新女郎颜值担当，周笔畅实力派低调万人宠，弦子网络歌姬，王鸥 A 妹太后洗脚 B。 容祖儿，港戏艺人，胡静，豪门媳妇，杨钰莹，初代万人迷，左小青，低配版万茜。目前来看，具有很大的真实性，但有些人设也比较夸张。不知道节目组又会弄出哪些么蛾子？那英中年叛逆绝对 C 位，凭借那英的资历和地位，占据 C 位绝对没问题。据说第一次公演时。 因为观众的热情太高，所以他的自我介绍被打断了三次。演唱结束后，他也顺利成为一千名大众评审选出来的观众喜爱度前三名。张柏芝新女郎颜值担当，张柏芝的颜值年轻时绝对能打，现在就有点走下坡了，毕竟年过四十。可是，在第二季的浪姐名单中成为颜值担当，倒也不算过分。 据说在第一次公演中，他所在的组挑战那英组，输得十分彻底。后来因为王菲来演唱主题曲，张柏芝就主动退赛了。也就是说，他只录了一期。目前这个消息只是小道新闻，不能确认。周笔畅实力派，低调万人宠。周笔畅的演唱实力数一数二，在近几年他拍摄的 MV 及视频中，也会看见跳舞的身影。 所以参加浪姐非常合适。至于他低调万人宠的人设，应该与他的性格有关吧。相信通过第二季浪姐，比比的热度能再上一个台阶。弦子，网络歌姬。二零零四年，弦子帮朋友录制《醉清风》，发表在网络上意外获得关注。二零零五年，与潘玮柏合唱《不得不爱》迅速而红。二零一六年，与李茂结婚。 同年生下一个儿子，弦子已经好几年没有出现在公众视野，但歌唱实力值得期待。王鸥，A 妹，太后洗脚婢。艾莉安娜·格兰德 （Ariana Grande） 被中国粉丝称为 A 妹，小小的个头，大大的能量，能像玛利亚·凯莉一样轻松飙出五个八度的极致海豚音，难道王鸥也有着如此惊人的嗓音条件？ 所以节目组才给他这个人设。依照往常王鸥在综艺里的表现，不太乐观。再说太后洗脚壁是什么意思？内涵他八戒那英，见面就说我好喜欢你呀。具体行为可参考第一季十几位浪姐喜欢宁静。容祖儿，港戏艺人。容祖儿应该就是上一季郑希怡的角色，但她比郑希怡的唱跳能力更强。 早就有了天后的称号，性格上也更加活泼一些，跟其他姐姐的相处，以她的情商，也不会出现任何矛盾。据说在公演中，容祖儿以唱功热舞力压对手，充分发挥了天后本色。胡静豪门媳妇，胡静对标黄圣依，但她比黄圣依年纪大一些，也不是歌手出身，毕业于中戏，演技深厚。 二零零八年，他与富豪朱兆祥在马来西亚吉隆坡结婚，二零零九年产子，二零一零年胡静夫妇在苏丹皇宫受封为拿厅和拿督，二零一二年胡静复出，二零一六年参演电视剧《人民的名义》，再度广泛受到关注。杨钰莹，初代万人迷，杨钰莹被誉为甜歌皇后，代表作有《我不想说》《轻轻的告诉你》。 《星宇，我在春天等你等。凭借甜美动人的歌声、玉润冰清的面庞，当年俘获了无数少男少女的心。杨钰莹与毛宁组成的金童玉女组合，曾是很多人眼中天造地设的一对。但现实有些残酷，毛宁与杨钰莹都至今未婚。毛宁多次传出彩虹风波，杨钰莹除了众所周知的那段恋情，还被传出与鲍国安之子结婚的消息。 但证实也是绯闻。目前他与母亲及姐姐一家定居深圳。他与芒果台关系一向良好，很早就参加过综艺《偶像来了》，算是上演回忆杀是必不可少的一位。左小青低配版万茜，左小青被说成是低配版万茜，有点莫名其妙。难道是暗指她嫁给了亿万富翁，还是指她背景深厚？无从得知。 近日，他与章子怡一起录制了《快乐大本营》，在唱歌游戏环节，发现他的歌唱实力非常一般，脸也看起来比较僵硬。或许是为了参加浪姐，又去做了一些小修补。其余的浪姐据说还有李菲儿、董洁、陈妍希等人，但应该都是最后成不了团过来镀金的配角，所以节目组在给人设的时候也不会特别尽心尽力。 上述九位浪姐中，那英、周笔畅、容祖儿成团的希望最大，你们认为呢？